Yo mga gugoy! Welcome back! I'm Kirsten. I'm Hazel. And we are... Vlogs! Teka, teka, uy, teka lang. Vlog namin to ha. <laughs> Magsama-sama na lang tayo para okay, maayos. Mismo. Anong meron ngayon pag ba't kasama natin sila? Meron tayo ngayong challenge with Denzel Vlogs! na makikita nyo ng time box. Kung nanonood kayo ng mga vlog namin dati, ginawa na namin ito dati. So gusto namin siyang ulitin kasi sobrang saya nito kasama ang Tenzo Vlogs. Ah, So matagal na nila kami ni Yaya pero napilitan na kami ngayon. Yes, so we are here right now doing this challenge. Mismo! Okay. Simulan natin. Oh, tingnan nyo yung mechanics. Tingnan nyo na lang yung mechanics mga bugoy. <laughs> <laughs> God, I'm scared! Okay, first round. I'm so scared. Papawisan na yung kilikili ko. okay, matatakotin pa naman ako sa mga hawak-hawak. Go! Okay. Oo, oh, ah, nakamalakay. Sabay ba tayo? Sabay ba tayo? Nandiyan na yung kamay ka sa loob. Huwag ka kamay ah. Game na ba? Game, go! Oh my God, Del! I'm scared! Oh my God! Uy, bakit ganito ang feeling? Ang, eh, na, nahawa ka ba na? Ah! Ikaw muna! <laughs> Ikaw muna! Tumawa ka eh. Saka na! Umiyak ka muna! Umiyak ka muna! Hindi ko alam kung kamay mo o ano. <laughs> oh my God! Jeric, sa lipid tayo! Oh, gumagalaw siya! Teka lang, huwag ka maingay, hindi ko marinig. oh, bugoy tatalon! Bugoy na tatalon! Uy, Huwag! Uy, baka nangangagat to ha! Teka lang. Kumalabas, eh. Ay, puta. Huwag sabi, away, mami. Hindi ka Ah! Huwag ka sumayaw na natakot ako. Hindi ko mapasok yung kamay ko. Ipasok mo yung kamay mo. Sir, I'm scared ko. Teka lang. Ano may pakpak? Huwag mo Wala po dito nangangagat. Hindi. Naman! Naman! Teka lang. Ah! Ayoko ngayon, ga... Dale, I'm scared. Madulas na. Uy! <laughs> Uy, are you sure it's not? It's eh, tumutulo na yung foul sa kinikilig. Ba't palamig? <laughs> Ah! Kasi may ano siya eh, Okay, we have to conquer our fear. Hindi ko mahawakan, parang gumagano. Kaya, it's a living thing. Uy, puta. Jen, please. Teka lang. Baka nakagatin ako. Oh, game. Hawak ko. Hawak ko. Hawak ko. Game, game, game. Ito, ito, ito. Hawak ko na. Yeah. Baka makawala ha. Hinahawakan mo ba? Hindi ko may gumagalaw eh. Hinahawakan mo ba? Hindi. Kasi Pa- may buhok eh. Ilagay mo rin sa loob. okay? Pasungkin mo kasi. Dapat tama hula natin kasi may parusa to. Hindi, hindi nila alam na may parusa dito. Jane, Ano ba stop. Manok ba yun? Tignan mo, parang may feather. Không phải You hold it na? Hawakan mo na? Oo. Oh my God. Ay, parang halaman. Ay, bugoy! Ba't ko ka na? Oo, parang halaman halaman sa akin. Ito, hawak ko na ha. Hawak ko na. O, hawakan mo. O, game. Go. Ano yan? Ayan. Ang some type of ano, leaf in, ano, grass. Parang artificial plant, no? Ah. Para siyang ano, para siyang palamuting sa Christmas tree. Ano, buta, ano, wala din takot ko. <laughs> Go po! Mahirap ang hula, no? Parang pwede ding ipit. Parang palamuti sa Christmas tree. Tama ba? Ah, halaman na pinitas. <laughs> Um, Ikaw? Ako, wait lang. Step. Stop it, ah. um, ano ba to? Palay? Wala na? Ano ba? Yeah, something like that. Artificial uh, plants. Tama? Go na, go na. Bell, bell. Bell ako, bell. Kaya nga ito nga ito yung palamutin nga ito sa... Ito pawisan ako? Tama, yung ganun nga rin sinasabi. Okay. Tama? Gets na? Oo, pwede yun. Hindi, liwanag pala. Ah, tama. Oo. Okay. High five ka. High five. Pwede na tanggalin? Oo. Ano na? Okay na, correct. Palamutin ako. Ang Diyos ko po, ang aking puso. <laughs> Ako nga, sigaw ko eh. Ah! Round 2. Okay, okay. Siyempre, hindi mo ma... Oo, oh, hindi mo maano eh. Ayoko ng ganitong feeling, Bugoy. Okay, round 2. Lagay na namin. Game na ba? Oo, oh, nakapag masyado. Hindi mo siya makapita. Wala na. Malagay ko pa lang. Gago! Laki naman talaga din. Kailangan na yan. Pati ako! Ay! Teka, lumalabas ang isa. Lagyan niyo yung kamay niyo sa loob ah. Ano ba yan? Lagyan na. Uh, game. Go! Round 2. Nakabahan ako. Uy! Ano ba? Ba't may base? Uy, gago! Ba't may base? Ay! Walang buhat! Ano to? Aquarium? Dato, no. Ano yung isda? <laughs> oh my god! What's that? What's that? Kamay mo ba Oh, stop it! <laughs> Teka lang kawin. <laughs> Kapit mo na. Kapit mo na. Hindi, hindi ko makamita. It's a fish! ano to? Ay! Ah! Oh like a worm! Really, ito talaga buhay ito na, ano, buhay ito na worms! Okay. Parang ano... ano yun? Buti kayo yan! Uy, tanga! Oh Huwag kang magulo, kinakabahan din tuloy ako. Hindi, hindi ang buteke. Isipin mo, hindi ang buteke. Kasi takot din sila sa buteke. Hindi nila kaya hawakan yun. Moves, Jelly. It really moves. Ah, I'm done. Ah, maghuhula na lang ako, Jelly. Um, it's a worm. Bula. <laughs> Daliri mo yata. Parang slimy siya na... Ano? Eh. Gumagalaw siya. So ako, ayun ang hula ko. Ang tawag doon? Mga reptiles ba? Ay shit, wala tinga. Wala sa gago sa yung mga ano. Ah! Sa motel. Haba eh. Ah! Oh my god, it's slime. Ah! Lumagas ako dyan! Lumagas <laughs> ako! Pugoy! Ano? ano? Ay, tangin, para tayong bulati sa puta. bitawan, <laughs> bitawan mo. Ah, tata, tata, tata, tata. Ah. Oh, teka lang. Ay! Ano ba yan? Ba't may kumara nun? Kaya ko tong hulaan. Para mananalo tayo ngayon, Bugoy, ah. Gummy worm. Gummy worm ako, ikaw. Ano? Sana siya worm na siya. Worm. Water worm. Ano sa'yo? Ten. Ano ba yun? Yung mga worm worm. Tama ba? Uh, aking gamit. Ano, ulan yung gas? warm Ikaw. worm ako. Ikaw. Ganun rin. Hindi gummy worm, worm nga, pero parang ibinabato sa sa sa pader. Tapos pag... Squid side yung tentacles, gano'n. Oo. Nasa ah, item, yun na yan. Oo. Sige, nanggalin nyo na yung Tama ba ito? Pwede bang Oo, amoy? Ah, sige, sige. Okay, Tama, tama, tama, tama. Ah, talaga? yung item niyo. Ang diwanag. Oh oh, ano yun? Liga! ano siya eh, ah... Pwedeng tagalit. Oo. Yung sa ano, kinakabit sa ano, sa pag mangingisda ka. Ah! Hayop parang... Tal si Plaway ko. <laughs> Lawa. Ba't hindi siya gumagalaw? Hindi, nagalaw. Ang hirap na hawakan. Puta kayo, sabi ko walang ganda na eh! Hindi ka namin makapitan na to. hindi ano, siya, hindi siya gumagalaw. Parang hindi, hindi makapitan. Hindi ka naman hawakan. Ayan, dumalabas siya ng kusa. Ayan. Okay, third round. So, final round to Bugoy. Tanginis. Ay, inis, Malaki. Uy, ba't gumagal? Ay! Ah! <laughs> Naglalaki. Naglalaki. Tumigil na ba yung naglalaki? Ah! <laughs> my God. Ay! Nagkapapumig. Parang may buhok eh. Ayoko na nasigaw, pintig na yung utak ko. Ay, bugo yung parang may nuso sa yung uso na parang malambot. Eh, oh. do? Hawakan ko na. <laughs> Hindi ko pa rin nakatawakan ko sa ano. nakakatakot yung, nakakatakot yung texture. Ano yan? Hirap hulaan, bugo parang naka-effect. Yeah. Meron pula. Hindi man po papamayupay. <laughs> Kamay koko ko yun. Oo, oo, ah! Oh! <laughs> Hindi ko makulaan. Sombrelo sa akin, sombrelo. Imposible hindi makasya sa ano. Mahirap. Pwede ko na tanggalin, no? Hindi ko naman sabihin, eh. Pwede. Ah, parang ganito yata gagawin. Ay, mahirap. Ang hulangan. Ano yan? Tago. Ang tawag dyan, kahit kulit ako ng tawag dyan. Ano to pa? Pangkapit. Pangkapit sa pagtingin. <laughs> Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Hindi. Hindi. Okay. Ano siya? Ano, ano yan? Palagyan ng kalaman. <laughs> Gagong tanggi. Ano nangya ka? Ang hirap hulaan yan eh. Nangangagat pa. Dapat nag-deodorant ako, basang-basa na yun. <laughs> ako din. Alo, shit na. Grabe naman kayo. Kami ang dadalhin ng amin. Hello, this is for you. Ha? Nasa lalagyan? Oo, oh, ayan na naman siya. Nasa. Buhay na naman siya. Nakita niyo po ba ya? Sige. Ready ka You promise, you promise, wag masyadong gan ano, grabe. Nasa bowl na naman. Ang hilig niya sa mga nasa bowl. Parang hindi makatakpas. Nasa bowl na naman. <laughs> Madulas. Ah. Ayoko na madulas. Ba't mabaho? <laughs> Nakakamoy ba? Wow. Parang mabaho. Kamay ka kamay ka Relax, relax, relax. Ba't kasi naman ni eh, ano mo, layo mo. Aray ko. Huwag <laughs> ka manampal. Ilayo eh, mo yung ano mo, kamay mo, paano kumaan. Ayoko nga hawakan eh, kaya nga sa gilid lang ako. Kamay niya yan. Sorry, Rox naman kailangan hawakan ah, na pag walaan na. Hmm. Puta! It slimy! Hoy! Puta! Bakit pa kayo ganun sa amin? Sabi ko sa'yo, huwag tayo makipag-collab. Malaki siya. Ah. Ha hawak mo na? Oh, palaka? Uy! Oh. Ayaw ko hawakan. Ew. Okay, na, hawakan ko na. Oh my God. It's Hawakan ano, may, it's ano, ganito. Kamate! Ayaw ko. Depende, pwede, hindi eh. ka 10 points ko. <laughs> Talo na lang kami po na. No, we cannot lose. Ay, ikaw mawak. <laughs> hawakan ko, tas hawakan ko. Hawakan mo mabuti, tas hawakan ko. Kapitin mo. <laughs> Putang ina, gumagalaw. Wala ako na, palaka nga. Kasi, uy, putang. Ano Gago, walang ganun. Stop it! Nawakan ko naman siya. Huwag na naman ng box. Ayoko talaga ng palaka. Si Ice, di ba nawakan? Hawakan mo Hawakan ko na, grabe naman kayo. Hindi pa. Hawakan mo dyan. Paano? Stop it ha. Oh, nawakan ko. Hindi pa. <laughs> Hindi kayo matatapos. Hindi mo yung hawakan. <laughs> Okay? Oh my God! Ano muna ako, guys? Palaka sa'yo. Sa akin, oh. turtle na lang sa akin, turtle. Turtle. Ah, sige. Akin ah, palaka. Okay? Tingnan natin. Saan sa mata? Sabi na palaka eh. Putak na. Kaya ayoko hawakan eh. <laughs> okay. That's it mga bugoy. Pero bago yan, siyempre kailangan natin yung gina-experience na ating Tensu Vlog. First time ba to? First time niyo Yes. mag- uh, what's in the box? What's in the box? First time nang mag-try ng ganong klase ng challenge. Sobrang nakaka-enjoy. Saka nakakapagod. Surprisingly nakakapagod siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos heightened yung fear mo kasi fear of unknown eh. Oo, mas hindi namin Tapos, alam. Mas- yung fear of unknown. Hindi, tsaka mas nakaka-panic kapag yung katabi mo sigaw din ng sigaw. <laughs> Hindi ko pa nahawakan sigaw na So, ng sigaw. ano yung tenga mo? Ito nakakapagod sa yung Mm. tatlong round na Alam mo lang na talagang nakakapagod. Hmm. Hingal na hingal kami. Nakakapagod, nakaka-high blood, parang lahat ng Kasi bumibilis yung takbo. ng mismo. tao. Mm. Ano yung pakiramdam nung minakapitan niyo yung higat, yung pill? Yung, yung ano yung ang tawag eel mm. ano nung una akala ko parang ano lang parang pagkain na nilagay sa tubig hindi ko actually alam na buhay talaga siya buti nga hindi ko pinisa <laughs> alam ko talaga na ano yun something moving talaga na slimy ako hindi gumagalaw ko talaga, talaga ako akala ko hindi siya gumagalaw madulas lang talaga tapos nadudulas lang siya Actually, kahit kami, hindi namin mahawakan. Oo. Oh. Pinahabol ko talaga, tumatalon, hindi ko mahawakan. Ayun. Yung palaka, paano, paano, paano naman yung palaka? Yung palaka, naramdaman ko kaagad eh. Kasi pag ganun ko, huminga. Sabi ko, uy. Huminga? <laughs> Ramdam na <laughs> Gumanan eh. Tsaka, nagpapignan ko may muscle. Oo, oh, tapos naramdaman ko din yung parang likod niya na parang may mga uh, bukol-bukol. Kaya, ayun, alam ko na na palaka, kaya ayaw ko na hawakan. Hindi naman ako takot, pero nandidiri. Mm, nakadiri ka. Tsaka maraming salamat sa sa, so sa vlog, sa pag-join sa aming vlog for today. Thank you so much for having us here. Oo, nakakantay niyo yung bawi na. Pwede pala mga buhay na bagay. <laughs> At saka, siyempre, i-plug-plug muna nila yung ano nila, Tansa Vlog. Plug. I-plug nyo. <laughs> oh, sige. Plug nyo. Oo oh, nga, so please, ano din, uh, like and subscribe to our Facebook at YouTube channel. Ililink namin yung... Um, Tencel Vlogs. Yeah. Tencel Vlogs. So, kung mahilig kayo sa mga travel, ganyan, lifestyle, uh, and random Fashion. Ah, stuff. Yes. Yun. Tutok lang kayo sa channel namin. Yes. And it's most likely our uh, relationship diaries. Uh, Oh, mga couple goals, yan, mga gano'n. Mga mahilig sa couple dyan. <laughs> Sana all. So, Maraming salamat sa Bugoy Bros for inviting yes. us today. Nagsobrang enjoy kami. Salamat. And uh, this is not the last time na magko-collab kami. Yes, it's super Talaga ba? fun. Talaga ba? Talaga ba? Uh, so Sabi na kayo yung person last. Hindi, babawi kami. Babawi pa tayo, okay. Hindi nyo kilala to. Iba kami pag bumawi. Imagination namin sobrang taas pa sa bundok. Oo, pala mga laruan lang. <laughs> That's it, now guys. Uh, if you like this video, just comment down below if you want to do us more of this kind of challenges. Yeah. Just hit that like button. Smash that notification bell. Don't for forget to subscribe to our YouTube channel. Na Bugoy Bros. Facebook page. Bugoy Bros. Instagram account. At Bugoy Bros. Hanggang sa muli. Yeah!